नमस्कार मैं नलिनी कुक विद नलिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे सूजी और ओट्स के अपम साथ में ग्रीन चटनी तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स चलिए देखते हैं हमें अभी इसमें क्या क्या लगेगा ये हमने आधा कप सूजी ली है आधा कप ओट्स लिया है ओट्स को हमने मिक्सर में से ग्राइंड कर लिया है आधा कप हमने हरा धनिया लिया है आधा कप हरी प्याज ली है हमने ये फूल गोभी और शिमला मिर्च थोड़ी थोड़ी ली है आप जो चाहे मन चाहे अपनी सब्जी डाल सकते हैं उसके बाद में राई सोडा अदरक लहसुन और मिर्ची की चटनी कड़ी पत्ता हल्दी तेल और सॉल्ट अपने स्वादानुसार तो चलिए अब हम सबसे पहले इसमें सूजी डालते हैं और ओट्स डालेंगे हमने एक कप पानी लिया है अब हमें इसमें जितना लगेगा हम उतना पानी डालेंगे अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे देखिए आधा घंटा हो गया है हमारी सूजी अभी अच्छे से फूल गई है अब हम इसमें सबसे पहले तड़का डालेंगे तड़के के लिए अभी तेल तैयार कर लिया है अब हम इसमें तड़का डालेंगे हमने राई डाल दी है कड़ी पत्ता और हल्दी हम इसमें तड़का डाल देंगे अब हम इसमें बाकी के मसाले मिक्स करेंगे अदरक मिर्ची और लहसुन की जो पेस्ट थी वो डाल देंगे हरी धनिया हमने जो सब्जियां काट के रखी थी वो भी डाल देंगे और हरा प्याज नमक स्वादानुसार और सोडा अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये हमारा मिक्स हो गया है थोड़ा सा हमें अभी इसमें पानी लगेगा इतने मिश्रण के लिए हमें एक कप पानी के आसपास लगा है और थोड़ा हम पानी डालेंगे आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए नहीं तो बहुत पतला हो जाएगा घोल आपका देखिए हमारा घोल अभी तैयार हो गया है बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं चलिए अब हम अपम बनाएंगे इसके हमने अपम स्टैंड अभी गर्म करने के लिए रख दिया है इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा अभी ऑयल डालेंगे हम इसमें एक एक चम्मच मिश्रण डालेंगे अब हम इसे अच्छे से ढक करके पका लेंगे चलिए अब हम देखते हैं हमारे अपम हो गए थे हम ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसे हम पलटा लेंगे इसे हम पलटा लेंगे हमने सब पलटा लिए हैं अभी देखिए एक तरफ से अच्छे कुरकुरे हो गए हैं अब हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही होने देंगे हमारे अपम रेडी है अब हम चटनी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हमने हरा धनिया लिया है आधा कप और दो से तीन हरी मिर्चें लिए हैं आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है पुदीना लिया है आधा कप नमक स्वादानुसार और आधा कप दही लिया है और थोड़ी सी शक्कर इसे हम पीस लेते हैं लीजिए हमारे आपे और चटनी दोनों भी तैयार है लीजिए हमारे ओट्स और सूजी के अपम और चटनी दोनों भी तैयार है आप इसे ज़रूर बनाइए खुद भी खाइए सबको खिलाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ फिर आपसे मिलूँगी धन्यवाद